yo yo yo C'est la Team S3 Et aujourd'hui C'est le S3 Yo la S3 famille, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau projet. Comme vous le voyez dans les bits, on a mis 5 cibles. Et derrière chacune de ces cibles, il y a un visage d'une personnalité qu'on a rencontrée au cours de ces nombreuses années. Telles que Soul King, Céane Garnier, Brisco, Nikona Anelka et encore... Ah, c'était qui le dernier déjà Lilian Thuram. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer dans les buts. Si on touche la cible, eh bien on vous balance une interview de la personne en question directement. Il dit one shot. Oh Incroyable oh, On va voir c'est qui les gars, C'est qui Ah les gars C'est Zidane C'est qui, c'est qui, c'est qui C'est King Oh, oh. Nicolas Anelka Nico Coco On va vous présenter une petite interview de lui faite par nos soins et quand je dis par nos soins je veux dire pas le grand maestro Samy Speakers Yo Yo <laughs> Ça va Bien, tranquille Ouais, tranquillos. Ça va Ouais On est bien On est où là On est dans les shows de Dubaï. Ça se passe Ça se passe très très très bien. Qui es-tu <laughs> On ne te connaît pas, <laughs> on sait pas qui tu es. Nico Anelka, euh, ex-joueur de foot j'ai commencé en pro à 16 ans avec le PSG. Du PSG, je suis parti à Arsenal. Arsenal, Real de Madrid. Real de Madrid, je suis revenu au PSG. J'ai ensuite euh, Liverpool, Manchester City, Fenerbahce, et Bolton, Chelsea. <laughs> Shanghai chinois en Chine, euh, Juventus, West Bromwich, Mumbai, Mumbai City en Inde. Est-ce qu'il y a un joueur dans le monde qui a fait plus de clubs que toi <laughs> dans sa carrière Incroyable. Ça te fait quel âge maintenant Là, ça fait 40. J'ai joué de 16 à 36 quand euh, notamment aussi, euh, je jouais en équipe de France, 69 sélections. Et voilà, une carrière euh, pleine, pleine de rebondissements, de haut et de bas, mais c'est partie de la vie, c'est comme ça, c'est ma vie. Quel est ton, quotidien un petit peu ici à Dubaï C'est quoi le quotidien Nicolas Nelka ben, en fait, le quotidien, il est très très simple. Moi, je suis venu ici pour être calme. Quand tu joues de 16 à 36 ans, tu bouges tout le temps, tu vois ta famille, mais tu fais pas forcément les choses euh, que tu as envie de faire avec ta famille. Donc, les enfants vont à l'école le matin. Moi, j'en profite pour aller soit me faire mon sport. J'ai pas de programme, je fais un peu ce que je veux quand je veux. C'est ce que je voulais et c'est ce que je kiffe et c'est ce que je fais tous les jours. Qu'est-ce que représente le football pour toi Le football, euh, avant tout, c'est un jeu. C'est un rêve, tu vois quand j'ai commencé très jeune à jouer au foot dans la rue. Tu te définis comme un gars qui vient du foot foot de rue je me définis comme un gars qui vient du foot de rue, ouais. J'ai commencé dans la rue avant de commencer dans un club. Les, gars, ils vont... Les gars... <laughs> on est dans le turfu ou pas le, le, freestyle football, c'est un petit peu un nouveau sport en fait, c'est une bonne transition. On est sur une chaîne YouTube qui s'appelle S3 Freestyle. Des gars comme Céane Garnier, euh, Andreas, Moss, Trafi, Mélodie, champion du monde de, freestyle football, ont commencé dans la street, sont passés en club, mais ils n'ont pas réussi. Ça représente quoi pour toi Il y a une porte qui s'est ouverte, c'est une deuxième chance, parce que c'est une deuxième chance. Complètement. Tu sais, je regarde souvent sur Instagram, je trouve ça extraordinaire ce qu'ils font avec le ballon. Il y, a, il y a 10 ans de ça, ça existait un peu déjà, tu vois, avec Ronnie qui était venu un peu avec ça. Pour moi, c'est un autre sport. Quel autre sport aurais-tu aimé faire en fait dans ta carrière en tant que pro hein. Le vrai sportif que vraiment j'ai aimé, plus qu'un euh, joueur de foot, c'est euh, André Agassi. André Agassi que j'ai toujours euh, supporté en haut comme en bas, tu vois. Il avait un style différent, il avait un jeu différent, il était différent et j'aime la différence. Raconte-nous le match le, plus fou auquel tu as assisté alors. Le match le plus fou, c'est le match, bah, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, Chelsea-Barcelone, où on s'est fait voler de fou. On fait 0-0 en Ligue des Champions en demi-finale là-bas. Et euh, donc on joue à la maison, Michael Essien il marque. Et à un moment donné, moi j'ai une, balle euh, dans la surface de réparation, je fais un, sombrero grand pont sur euh, Piqué. Piqué qui met la main comme ça, donc qui arrête la balle dans la surface de réparation. L'arbitre laisse jouer. Ça continue. À la 88e minute, 89e minute, il y a Iniesta, je crois, qui, marque. Donc 1-1, on but à l'extérieur contre double. On est mort, donc on est obligé de, gagner le match. Dans la foulée, 90e minute, 92e minute, corner. La balle revient sur Balak, Balak étire. Et Eto il arrête la balle euh, comme ça de la main, tu vois. Mais là, c'est flagrant, truc de fou, devant l'arbitre. Et l'arbitre, il dit continue. Donc, on perd le match 2 1 et on n'est pas qualifié pour la finale. Et le Barça gagne la finale, alors que l'année d'avant, on n'avait pas vu la finale. Didier Drogba joué. Didier, il a joué aussi. Si tu devais résumer ta carrière en un mot euh, Combat. Combat Ouais, combat combat parce que euh, ça a été un combat perpétuel avec euh, les gens, parce que j'étais différent. La, ma différence a fait que euh, j'ai dû combattre tout le temps parce qu'une parce qu'une mentalité différente, parce qu'une façon de penser différente. Ce qui est important pour, pour toi, par exemple, ne l'est peut-être pas pour moi. Donc on est différent, tu vois pas Moi, on l'a pas accepté. On passe au quiz, donc ça va aller vite. Plutôt Pelé ou Maradona Maradona. Catenaccio ou attaque totale Attaque totale. FIFA ou UFA UFA. Coupe du Monde ou Ligue des Champions Ligue des Champions. Vissé ou moulet? Moulet. Nike ou Puma Nike. Samsung ou iPhone iPhone. Dubaï ou Marrakech Dubaï. Messi ou Cristiano Messi. Il est aussi fort dans la passe que dans le, dans le dribble, que, dans le, que dans, le, dans le but. Il a une qualité extraordinaire. On reprend le quiz. Jean ou survette Survette. Ta voiture de rêve euh, Je vais dire Bugatti. Dieudo ou Jamel ta playlist du moment J'écoute euh, en ce moment euh, Maes, il a fait un son avec Booba. Il y a aussi son, le son à Maes tout seul, euh, Je t'aime à l'imparfait. Et troisième, franchement, troisième, je sais pas du tout. J'ai un petit son carré quand même. Roddy Rich. C'est mon fils qui m'a fait écouter ça. On passe à la deuxième <coughs> partie de cette interview. Quel est le joueur qui t'impressionne le plus cette saison le joueur qui m'impressionne le plus cette saison, c'est le jeune de Dortmund, Allen. Les stats, c'est des stats de fou. Il a signé à Dortmund et euh, il a enchaîné, je crois qu'il a fait 4 matchs, 7 euh, buts. Alors que c'est un nouveau euh, championnat, l'acclimatation, tu vois, adaptation du, nouveau coach, nouveau jeu, nouveau joueur. Donc il est, et en plus, il est super jeune. Donc c'est très très fort. Donc pour moi, le, le joueur qui m'impressionne aujourd'hui, en tout cas au niveau des stats, c'est lui. Et quel est le meilleur joueur de tous les temps à ton poste le meilleur joueur de tous les temps de mon poste, c'est euh, Ronaldo El Fenomeno. Le Brésilien. El Fenomeno. C'est-à-dire que quand on dit El Fenomeno, si on ne sait pas qui c'est, rentre chez toi. <laughs> Quel est le meilleur coach de tous les temps pour toi Alors moi j'ai eu euh, Arsène Wenger qui était super fort. J'ai bien aimé Arsenal. Il a développé le jeu d'Arsenal. J'ai eu euh, Ancelotti très bien au niveau de tactiquement, très, très fort aussi au niveau de, sa personnalité et les relations qu'il avait avec les joueurs. Et j'ai eu Comté, avec qui je n'ai pas joué. Il pratique un football spécial que je n'ai pas aimé, mais par contre, tactiquement, c'est du jamais vu. Italien, la vraie école italienne de, de fou. Tactiquement, c'est du haut niveau, c'est le plus fort que j'ai vu, tactiquement. Je pense que Guardiola est très très fort, Mourinho aussi très très fort psychologiquement. Il s'est euh, transcendé ses joueurs, mais je les ai pas eu donc je peux pas trop parler sur eux. Tu vois. On enchaîne avec euh, euh, le meilleur président. Abramovic, très calme, serein, tu vois. les Russes ils sont un peu froids donc tu ne sais pas ce qu'ils pensent. Il dit, il dit jamais rien. Il est là, il regarde les matchs, tu, sentais que c'était un passionné. Mais il a compté parce que voilà, il m'a pris à Chelsea, tu vois, quand j'étais à, à, Bolton. Il gérait bien son club, il a appris Chelsea, c'était un petit club pas un petit club, mais c'était pas le club que c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, Chelsea, ça fait partie des, gros. Le, plus beau stade du monde Wembley, avant euh, de l'avoir refait, et le Maracana, avant de l'avoir refait. L'atmosphère, euh, l'ambiance, euh, fabuleux. Les meilleurs supporters du monde Les Anglais sont très forts, mais les numéros 1, c'est les Turcs. Ouais, c'est chaud. On a joué un match en Ligue des Champions, battre contre PSV. Avant le match, je savais qu'on allait gagner que j'ai vu les yeux des supporters. quand tu vois la folie, la folie dans un stade, tu dis oh, mais... Est-ce que ça vous met une pression Non, tu sais qu'ils euh, sont derrière toi. Quel est ton club de cœur en fait bah, Déjà, il y a Fenerbahce, il y a Liverpool, Chelsea, il y a Bolton, le Real parce que Ligue des Champions, la gagne là-bas. Je ne peux, pas dire que c'est un club de cœur, mais c'est un club qui a été important. Et euh, Paris, parce que... J'allais ah, J'allais dire ça. T'es ouais, frappe, t'as été formé du moins là-bas, ton premier club, PSG. J'ai des bons souvenirs euh, quand j'ai commencé, mais j'ai pas des bons souvenirs quand quand je suis revenu. Ton équipe type de tous les temps Gardien, euh, je vais mettre euh, euh, le gardien du, de Liverpool. C'est Allison Ouais. Ok. À gauche, Roberto Carlos. Dans l'axe, on va mettre Canavaro et. qui est-ce que je pourrais mettre dans l'axe Canavaro et on va dire Yapstam. à droite, droite. Cafu, j'ai à droite Bien sûr. Cafu. Cafou, donc la paire brésilienne. En 6, on va mettre Makelele, Lampard. À droite, je vais mettre Stevie G. Dans l'axe numéro 10, je vais mettre Zizou. Et devant, je vais mettre Ronaldo et moi. Ah, ça, je jouais comme ado, tu vois, moi. Aujourd'hui, là, si tu devais donner un conseil, qu'est-ce que tu dirais Travailler fort. C'est pas tout le monde qui peut y arriver. Il faut le, talent déjà, d'une part. Il faut aussi le travail. J'ai fait mes, euh, mes, détections à Clairefontaine. Il y avait pratiquement 500, 500 mecs, 500 joueurs. On a été 23 euh, à, être sélectionnés pour rester 3 ans à Clairefontaine, donc la préformation. Et dans ces 23-là, quand on a été pris, ils nous ont dit, sur les 23, il y en a 3 ou 4 qui vont être, qui vont être pro. Si t'as pas le talent, déjà, c'est mort. Après le talent, il faut le travail. Et quand tu le travail, il y a un facteur chance, puis il faut le mental et dernière question de cette interview, et, encore merci euh, pour tout, pour cette première interview. Si tu devais euh, recommencer quelque chose dans ta carrière, qu'est-ce que tu changerais Dans ma carrière, j'ai fait un certain nombre de choix, donc un certain, nombre de, transferts. Et euh, ce que je ne referais pas, c'est du Real de Madrid signé au PSG. À l'époque, j'avais le Bayern de Munich. J'ai préféré revenir en France parce que c'était chez moi, parce que c'était mon club une fois que tu es parti de la France, il ne faut pas revenir. Pas que je n'aime pas la France, hein. j'aime beaucoup la France. Mais euh, voilà, par rapport à la mentalité, je pense que ce n'était pas une chose à faire. La meilleure formation, elle est en France pour moi. Le, le football formateur numéro un dans le monde, il est français, il est parisien. Les plus gros transferts aujourd'hui, c'est des Français. Tu regardes Mbappé aujourd'hui, c'est 100 euh, et quelques, mais aujourd'hui il vaut 200. Tu regardes euh, Dembélé, 100 euh, et quelques. Tu regardes Pogba, 100 et quelques. C'était le Brésil avant. C'est favelas. Aujourd'hui, c'est devenu Paris et sinon les banlieues de la France. Merci beaucoup. Merci à toi. Ah, yo yo yo C'était la Tunes 3 Cette vidéo, chers amis, j'espère que cette interview de Nicolas Anelka, elle vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai kiffé les gars. Parce qu'on est des mecs sympas, j'aime. Hein regardez, regardez. Comme vous l'avez vu, le ballon a été signé par Nicolas Anelka. La question, je pense qu'on va la mettre directement sur Instagram. Donc rendez-vous sur notre compte Instagram pour tenter de gagner le ballon. Il y aura un post, faudra le liker, nous suivre sur Nicolas Anelka et Samy Speaker pour cette magnifique interview. Et ensuite, il y aura un tirage au sort pour savoir qui pourra gagner ce ballon. Je peux la gagner en tout cas, mesdames et messieurs, d'ici là, la recherche n'a pas changé. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout abonne-toi.